あ That's beautiful! すごい Hello! イェーイ awesome. C'est du japonais. Alors, je ne vois pas les avatars pour l'instant. Thank you for your visit. ありがとう。ありがとう。友達連れてきた。かっくんだよ。これ、もやさん。この人、フランス人の有名なアーティストさん。 <laughs> 有名人。シェパのショップすごいかっこいい。ご応募ありがとうございます。す Thank you for your visit. もやさんすごいわ。こんなん作ったんよ。おすごい。すげえ、もやさん。わあ。 あれパー君どこ行っちゃったの <laughs> 何回も行ったんじゃないめっちゃ楽しいこれ Thank you! ブラボーおーまたね Thank you! ありがとうまたね Hallelujah. Oh, it's nice. ああ、わあ、フリーペイントだって、ここで書けるんだって。Click ah, for take free painting. Oh, ah, ああ、ナイス。Click in the painting. That's fantastic. Look at the cave drawings. Oh, wonderful. Oh, the tribal. Oh, the math down the, the, the uh, Kamerina Kamala is my assistant in the Studio Moya for Fabric, mm -hmm. the different... Uh, Line together. For fabric the um, Animesh. Yeah, it's a service secret, secret service. Oh my goodness, it goes on and on. There is one exhibition in uh, Palazzo Ducale de Mantua. Mantua. Do you use pastel? Uh, no, no, uh, just uh, acrylic. Here mm-hmm. is a Renaissance finish. Ah. It's longer. It's, it's wonderfully long. How did you fit everything inside? Every little space in the box is, is being magic forest. Flower Moya heads. Everything is, like you said, narcissistically Moya. Yes, yes. Moya. <laughs> but I like it. U University of Art or Design in Nebraska. Okay. Unohama University. C'est au moins 50 personnes par jour. Hein. Salut Ama, salut Chapi. encore, il y en a encore deux. Hello. Thank you for your visit. You want to visit uh, my uh, for Iceland? My Iceland, my land. you ありがとうございます。楽しかったです。ボンソワ。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。j ャッタ e n d s b o n Bonjour. voir. Car Fricard. Voilà. Yes. Voilà.